Connexion disponible. Et voilà, bonsoir, comment ça va J'espère que vous avez bien, Alors, grosse nouvelle, hein? la technologie ne hein? c'est pas grave, on a des tests. Et il se trouve que euh, ben, ça marche toujours pas comme je veux, donc j'ai préféré que c'est pas la peine d'être avec la technologie, on est en train de la travailler, on a des problèmes de son, mais fait donc aujourd'hui, vous avez deux numéros de téléphone اللي غيمكن لكم تعيطوا لنا فيها. ها سهام دابا غادي Safa, ratez comme le numéro de téléphone, c'est le 06 14 15 00 07, ou là le 06 36 63 27 84. اليوم لو تيم ديال aujourd'hui وجدتو ما نقول لكم شحال كنت فرحانه واحد الدرجه ما تصورش حيت اليوم غنهضروا على الفلوس اليوم غنهضروا على الماني اليوم غنهضروا على العاقه اليوم غادي نهضروا على الجيب اي كيس كي في كل مازاليت مازاليت والناس اللي عندهم الفلوس عندهم الفلوس اسكو فو سافي كو 99% ديال لا بوبولاسيون العالم هازين السطل جفاف خدامين على 1% ديال لا بوبولاسيون العالم داكوغ 1% بونجور نادية جي كالكان دلا تيم عاجة ما فيها بنت مرحبا الوغ كاين ليها ستر جفاف شواغوفسكي زاز ميكا بالجاج بالنحاس بالدم ولكن ستر جفاف كومام الوغ اليوم غنمشي ندخل معاكم في الدماغ حيت غنسالكم واحد القضية لي مزلوط ما مزلوطش في جيبو مزلوط دابوغ في دماغو واللي لاباس عليه لاباس عليه ماشي غير في جيبو Les d'abord, foot marron. Mais avant qu'on aille un peu plus loin, Pretinal, d'où vous êtes Nine, quelle ville Vous l'oubliez de quelle ville vous êtes Et en même temps, je vais vous voir sur mon ordinateur. Inem Gina, mes chars, on va aller te connecter, mais elle est de quelle ville Dalvé, Dalmaré, Balétranger, Faïn. Elle est le live, mais elle est allée sur ma poche qui vient parler comme tout le ah ben c'est très bien, ma bah, l'essentiel <laughs> On a déjà 110 personnes, alors on est-ce qu'il y a une fesse, Marrakech, Dalbeda Mounir, ça va, je vais très très bien, je suis un petit peu déçue parce que avec la technologie le, le, le, la technologie de Britain, mais c'est pas grave. Anyway, je vais vous quand même dire que nous avons un système D. Nous avons le système D qui nous a donné 100%. عندنا deux lignes غتقدروا تعيطوا ليا فيهم غنديروا هكا واللي سمعتيهم زمان اللي ما سمعتوش غتنقادوها l'image اللي نو اه اوكي سافا سي بون le صفر ستة 15 خمسطاش صفر صفر صفر سبعة أولا صفر ستة ستة وثلاثين ثلاثة وستين سبعة وعشرين ربعة اليوم le sujet اليوم c'est بينغا الفلوس دي غادي نبداو D'abord, une jolie histoire. L'histoire, c'est quoi C'est l'histoire, euh, je sais pas les kids sont عندهم الوليدات ولا لا mais en tous les cas هذا واحد السيد غادي مع آه، ولدو ياك كي يشري له la glace الوليد شرا la première glace يلاه بدا كياكل فيها هو يطيحها بدا كيبكي هو يقول با والو نون كحل العيون بغيت la glace وحده اخرى sauf que ملي دخلوا المحل هز عينو البرهوش <laughs> اشنو شاف شاف واحد la glace حسن من الاولانيه فيها 3 boules بدا كيفركل في الارض وكيبكي وكيقول با والو ما بغيتش هذيك اللي عطيتيني الاولانيه فيها une boule بغيت la glace اللي فيها 3 بول افون ترافي واش اللي بغى يتسنت لولدو غيشري ليه la glace ديال 3 boules ولا لا ما غنجاوبش حتى وكان تقولوا لي la réponse Est-ce que le père ديال الوليد عاد تشرى له une glace وطيحها ودخل le magasin واش غادي يشري 3 boules ولا لا قولوا لي قولوا لي la différence افا لا ريبونس ديالكم داكوغ الو انا attendant فو ريبونس معنا الناس من اكادير la Belgique سيدي بنور تطوان le Caire مرحبا بالناس ديال le Caire اول مره معنا الناس ديال لو كازا بلانكا مراكش Salé باريس صافي نا ها لا ما غيشريلوش كريمه قالت لك oui غادي نشري له une glace ت gérer وتاكل غير une boule لا عساك ت gérer وتاكل ثلاثه ديال les boules. اي با لونيفير سي لا ميم شوز العالم باسره c'est la même chose. ملي كيشوفك مزلوط وعندك جوج فرانك وما عارفش راسك ت gérer هم مزيان غيقول لك انت دير الطايله بعدا في هذاك الفلوس اللي عندك عاد نزيدك نهار تعلم ت gérer الفلوس اللي عندك عاد غتواتيك وتجي معاك نعطيك الفلوس كثر c'est exactement la même chose الا فهمتوا هادي <laughs> فهموا لي هادي حتى هي parce que y a pas de différence l'univers كيعطيك على قد على قد المسؤوليه ديالك وعلى قد التعامل مع داكشي اللي عطاك عرفتي تسيرو مزيان كيزيدك ما عرفتيش كيحبس كيقول لك شوف سير ت entraîner بعدا تعلم دير هادشي مزيان عاد الحمام ولا Alors دابا غادي نعطيكم une bonne nouvelle c'est que لي مزلوط ما غاديش يموت مزلوط يقدر يموت لاباس عليه ويربي الريش ويولي مزيان علاش parce que الا فهمتي الدماغ ديالك كيفاش نسيرو كلشي كيجي من الدماغ ولا بدات ما غتقدر دير طايله في حياتك كومونتي كوموندي الوغ اوجوردي غنعطيكم دي سين 10 10 ديال لي سين شحال قلت 10 ديال لي سين اللي الا عندكم سافو دير ما غتربيوش الريش دونك اللي عنده ورقه ستيلو سي مانا tout سويت داكوغ Donc je rappelle que dans un instant, pas tout de suite, dans à peu près un quart d'heure, je vais commencer à prendre les appels. C'est l'émission, elle est faite pour vous, avec vous. La technologie maquinage, c'est pas grave, système DKL, الله يعز المغرب. غتعيطوا ليا في 06 14 15 00 07 06 36 63 27 84 ليكيب تو لو لون راه غتبقى دير لكم لي بوست اون كومونتير ديال هاد لي نيميرو تيليفون بروفيتيزون اللي ما باغيش يموت مزلوط يعيط اليوم في التليفون بور ما دير شنو هو les problématiques اللي مخبط فيهم Alors c'est parti غنعطيكم les 10 signes اللي الا كانوا عندكم ايغال غالبا الاوقات سوا مزلوطين سوا غتساليو مزلوطين سوا غتوليو مزلوطين اول حاجه كتكره الناس اللي لاباس عليهم وعندهم الفلوس ما يمكنش عباد الله c'est la première erreur لا يعقل تكره شي واحد اللي واصل للمرتبه اللي انت باغي توصل ليها c'est pas possible c'est très mauvaise énergie علاش حيت الا كتكره شي واحد اللي عنده الفلوس ما غتقربش منه ما غتعلمش منه ما غتستافدش منه erreur numéro 1 الا كتكرهوا الناس اللي عندهم فلوس اول حاجه خاصكم تبدلوا هي هذه توليو كتبغيوهم علاش تحترموهم parce que يضربوه حتى هما سطلوا جفاف وتماره بزاف باش يوصلوا البلاصه اللي وصلوا ليها تحترموهم parce que داروا الطيله وانتم مازال ما درتوهاش عاد غديروها ثالث حاجه سي كالكو شوز كي ادميرابل باسكو سي با ايفيدون دو فير دو لارجون داكور اي كو سا دوموند توت اون toute اوكي هذه الحاجة الأولانية. الغلط الثاني اللي كيديروا الناس la majorité du temps اشنو كيسحاب ليهم كيقولوا لنا شتي كاع اللي عنده الفلوس عنده الزهر ويلي ربي خلقو spécial non non non non non خلقينا كلنا بحال بحال عاديين بحال بحال mais هاد الناس عطاو راسهم الفرصه باش يوليو البلاصه اللي وصلوا ليها combien de fois الا كتشوف الله يرحمو ميلود الشعبي كان كيبيع مطيشه d'accord في الاول كان كيبيع غير مطيشه وكان في الاول كان كيبيع الغنم ومن الغنم اللي دفنوا اون دي بلو غروس فورتين ما شاء الله في المغرب لا يعقل تقولوا لي انا شي واحد هكاك spécial. بحق رجع راسو spécial. Donc ثاني حاله تحيدوا لي هذه الفكره بما الناس اللي هما لاباس عليهم عندهم زهر اكثر من القياس او عندهم ils sont spécial ربي خلقهم spécial ارشيفو حاجه واحده اخرى شحال le pourcentage ديال les vidéos اللي هما غير ديال الرفاهيه والضحك والتفليه والنشاط والخوا الخاوي وشحال le pourcentage ديال les vidéos اللي شفتو اللي هما بالمنفعه الا عندكم déjà نص ديال المنفعه والنص ديال الرفاهيه déjà c'est pas un bon un bon taux انا الا جيتي وطلبوا لي على mon ordinateur ما عنديش شي فيديو ديال خوا الخاوي اللي غنكون دوز فيها قسم د المكانه قسم د المكانه نقول لكم كيتشرب الفلوس حيت كل نهار اللي كيدوز il est spécial il est unique ونزيدكم ما عمرو غيرجع دوك قسم دوزتيها ما عمرها غترجع الوغ هوني ما شاء الله 450 personnes اوكي بغيت نعرف لي جون كي سون لا ياسين 90% ديال الرفاهيه ابا ياسين par exemple الا عندك un changement خاصك ديرو اليوم هذيك 90% تبدلها وتولي 90% بالفايده كنواعدك Mais Le résultat est complètement Il le thème. on va dire énormément de choses. On va vraiment Please, partagez le live avec les amis. Euh, laissez vos commentaires. taggez les amis. Oui, zakia time is money. C'est tellement vrai. Alors vous avons euh, de quelle ville On a eu tout à l'heure. Belgique, Tétouane, Le Caire, Casablanca, Marrakech, Paris, Safi, Salé. Dites-moi d'où vous êtes. Neikoum. Alors, on va parler d'autre chose. Les vidéos, parce qu'on tellement une des erreurs les mettre proche des routes, je forgerai les vidéos de qui fait. Qui fait how to. Qui est mon américain, les how to. Qui fait l'anglais, qui nous l'anglais, qui fait l'anglais, qui fait l'anglais, peut-être quel que soit la, la, le, le, le, le topic qui est mais le mohim, tu sais, tu vois les vidéos, les romans autour, autour de, de, de, de ça. Euh, euh on va prendre euh, un appel dans quelques minutes. Euh, les erreurs, chez nous, c'est des gens qui ont un, qui ont un pouvoir sur toi, les qui déroulent la culpabilité d'Aimen. D'Aimen, qui est ce que tu Ça, c'est la pire des choses à faire, qui est ce que tu as fait. Hajar Dakhra, c'est دائما رد البالش كيخمو فيك الناس شنو كيقولوا عليك الناس et cetera بلا فايده بلا فتي الحبل اي سورتو ما كتردش البال شنو كيقولوا عليك الناس وشنو كيخمو عليك الناس الناس اللي هما غير ينفعوك اللي بالمصلحه اللي غتقدر تستافد منهم سي تادير كنرد البال لا سوسيتي اللي بلا خوا خو سوقها خاوي والناس اللي غيقدروا يجيبوا ليا بالمنفعه هذوك ما كنتصنت ليهمش وما كنديرش بريو وما كنديرش بل بل ب ب ب لانتيغي ديالهم حاجه واحده اخرى اللي هي خايبه بزاف كتصنتوا ليا لوالديكم c'est pas possible surtout الى والديكم ما شاء الله الله يخليهم لكم الله يخلي كل واحد والديه الا عنده الا هما ما داروش الطايله فاقد الشيء لا يعطيه ما يقدرش الوالد ديالك ولا الوالده ديالك تعطيك des conseils على الفلوس وكيفاش تسير الفلوس كيفاش دير لاباس كيفاش تربي الريش الا هي براسها مزلوطه هكاك الخوخ يداوي كنداوى راسو donc انا غدا الا بغيت نتعلم كيفاش ندير فلوس غنمشي نتعلم مع شي واحد كيدير 500 مليون دولار ولا كيدير 10 مليون درهم ولا 500 مليون درهم حيت هو يقدر يعلمني يستافدني من انا الوالد والوالده عندي مزاليط الله يخليهم ليا ما كيتعابش ولكن ما نقدرش نتقبل منهم دي دي دي دي دي, دي كونساي حيت les conseils ديالهم اصلا ما غيكونوش بالفايده هذه من جهه آه، حاجه واحده اخرى اون ريست très fidèle aux traditions ديالنا familiales c'est une catastrophe كارثه عظمى كارثه عظمى donc à un moment donné il faut arrêter on a le droit نقدروا نكونوا infidèles les traditions ديالنا شنو هما les traditions familiales ما كنهضرش على الماكله والشراب لا qu'est-ce qu'on s'en fout ça c'est bien au contraire non كنهضر على الفلوس c'est-à-dire Mendish نديرش وما نتبعش كاع les stratégies اللي دار mon père وما خدموش لي في ناحيه الفلوس ما نديرش كاع لي ستراتيجي اللي دات الوالده في l'entrepreneuriat وما نجحتش ليها ما نديرش ما نبقاش fidèle les stratégies juste parce que c'est هذاك الوالد وهذيك الوالده non ça c'est pas possible اي ما نديرش ب leur vision d'accord leur vision بحال دابا انا عندنا كنت سمعت انا هاد الجمله خيالي راه تهلك اللي ما يتهلكش شوف آه، اللي ما عندهم فلوس كلامهم سوس منحوس غير يسوس واو واو واو واو ça veut dire كتولي ما عندك لا شخصيه انت با دو ديكزيستي ما عندكش الحق تكون بني ادم non. ما عنديش الفلوس mais je peux être سعيد حيت السعاده هي اللي كتجيب لك كاع الحوايج زوينين في حياتك كتجيب لك الفلوس وتجيب لك الناس المزيانين وتجيب لك l'amour وتجيب لك l'opportunité في الخدمه وتجيب لك كلشي اوكي كاينه حاجه واحده اخرى et on va prendre un ان ابل دون با لونطون Euh, il faut arrêter de prendre des excuses. Oui, on a un appel Ouais, on va aller dans le système D, ça va être trop bien. D'être là au parleur Allô Allô, salam alaikum. Ouais, comme salam. Alors, je sais pas où est-ce que tu veux. Très bien, alhamdoulilah, je خبارك ربي يخليك بارك الله فيك ربي يخليك ها انا جيت دابا شو خرجت من قصه الناس وخرجت لكم التليفون ربي يخليك الوغ شنو السؤال ديالك اللي غيكون في نطاق لو تيم ديال اليوم <laughs> مثلا مثلا الوغ شنو شنو الا عندك شي سؤال من ناحيه الفلوس شنو, شنو عندك شي مشكله كتخبط فيها من ناحيه الفلوس لي فان دو موان ديفيسيل كتالي دائما بالديبي جو سي با فاش يمكن لي نعاونك لا لا انا ربيت بيت حالي مربيت بيت الحمد لله الحمد لله اها شنو هما؟ انا كنقول خصني الطومبي ديالي اها زعما ندير قفله قفله كلشي بعيد عليا ضروري يعني خصني طوموبيل باش باش نخرج باش نخرجوا بيناتي وداكشي نحس راسي الخدمه ديالي شويه صعيبه يمكن دائما يعني غادي يبقى يديها في المغربه يعني هذه باقي كتفرق ما يعني حاليا ما قادرش نوصل لها اوكي الوغ شنو هو السؤال ديالك هاد الساعه عطيتيني عطيتيني une situation c'est très bien شنو هو السؤال ديالك اه دابا درتي ليا واحد الجمله مفيده Alors المازالي تاع الشريفه حنا كنا كنهضروا عليه قبيله الناس اللي ما عندهمش الفلوس دائما كيركزوا على شنو على اللي ما عندهمش وعلى قله الفلوس وعلى المشاكل الناس اللي كيديروا الفلوس واخا ما كانش عندهم في الاول كيركزوا على l'abondance على على le fait اللي ربي خلق بزاف د الحوايج اللي هما en abondance c'est-à-dire بالزايد وبالكثره وكيركزوا على واحد الحاجه اللي هي غنبقى نتخيلها نتخيلها نتخيلها تاكل أه؟ اه تا وكان نوصل ليها غنعطيك واحد قريت قبيله حيت كنوجد لكم ما شاء الله le contenu كنمشي sur le net نقلب على plein d'experts وداكشي لقيت واحد l'expert كيهضر على هذيك سميتها la première dame des États-Unis جاكي كينيدي عرفتي هذه كانت مزوجه كينيدي آه، آه، قالت لهم شتي انا غدا وكنوليت مزلوطه ما نكسب ما نعلم ما عندي ما ناكل ما نشرب جوج فرين قالت لي عندي غنمشي وغناخذ احسن ريستوران وغنجلس فيه ونمشي نكوموندي فيه الماء هي باش نتصنط على الدماغ ديال المرفحين كيفاش كيهضروا حيت هما اللي غيعطوني الحماس باش نلقى شي فتوى ونخرج من تما بواحد النشاط وواحد الحيويه اللي غتوصلني عاوتاني نوقف على رجليا Donc الشريفه الواحد ملي كيبغي يوصل لشي حاجه ولا بالذات ما نركزش على اللي ما عنديش نركز على اللي عندي غنعطيك مثال عمرك فقتي شي صباح بواحد يخطفوا اتيتود كتعرف هذيك يخطفوا اتيتود يخطفوا على نهار يخطفوا على ويل يخطفوا على هذا الغضب يخطفوا على راجل يخطفوا على دراري على مدينه على دار وقعت لك <laughs> ياك ضروري كي كيدوز الحبيبه ديالي النهار ديال كي كيدوز العار كي كيدوز يعني هذا هو كيدوز يخطفوا حيت بديتيه بيخطفوا هذا هو ومنين كيكون عندك انت واحد الساعه ياك آآ آه، آه، آه، عندك آآ نهار واحد اخر فقتي ناشطه وعجبك الحال و, و, و كي كيدوز نهارك ومركزه على شي حوايج اللي هما مزيانين D'accord؟ كي كي اجي وما كيجيبكش طبعا مرات كيكون عندك كاع كيجيوك شي حوايج زوينين شي كادويات شي شي مفاجات شي des opportunités كاينه ولا لا Alors ال cadeau اللي غديري في راسك الشريفه نركز على اللي عندي ماشي على اللي ما عنديش بغيت الطوموبيله ما نركزش على le fait اللي مستحيل تجيني الطوموبيله حيت هكاك غتبقاي نركز على يمكن واحد النهار ربي غيفاجي وغادي ناخذ الطوموبيله et c'est tout دابا الطوموبيل ماشي مستحيله ماشي آه. مستحيله ولكن يعني غديري كيقول لك يا لالا الشريفه ديالي اللي عنده باب الله يجعل ربي يسدها عليه ما عرفتيش الطوموبيله كي غادي يمكن تمشي ديري غا شي طومبوله وتصدقي رابحة بحال طوموبيل علاش الشيطان وحضري الايمان <laughs> كاينه ولا لا خلي شتي ما, ما تبقايش ما تبقايش بواحد التفكير ديال المزاليط طلعي ليا النيفو شي شويه قولي انا هاش بغيت ومبدر الحكيم هيا عندك هيا عندك مبدل الحكيم الا قلت لك انا الطوان ديال الحوايج اللي وصلت ليهم وجاوني في حياتي ما عنديش فيهم سنتيم الكحل تغربي لواحد الدرجه ما تصوريش فريمون ما تصوريش نهائيا ما كان عندي لا فلوس لا ريال لا جوج مي بقيت الحمد لله بيان سور بقيت بلا مونتال تعلمت بما خاصها تكون عندي اون مونتاليتي بوزيتيف ونبقى نبقى بلا مونتاليتي اللي هي ايجابيه ماشي سلبيه ياك اي بوتي تابتي انايا ناشطه كنجلب الناس اللي باغي هذا باغي يعاوني هذا باغي يتساعد معايا هادي محدك انت مغوبشه وفيك الخلعه ويخطفوا ما كاينش اللي غيقرب منك كاينه ولا لا با فوالا شريفه تبارك الله عليك با بروندغ ان اوتر مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا سلامه سلامه لاله سلامه الو غادي ناخذ معنا مهدي de Fès وغنشوفوا لا كيسيون ديالو dans pas longtemps donc كيما شفتوا السيده مركزه لا يعقل ديروا لاباس نتوما مركزين كاع اللي ما عندكمش شوف العدو المبين ديال الخلعه هي الحمد فيما كيكون الحمد ما كيكونش الخلعه c'est très important هاي اوني امي personnes alors هاد les 1000 personnes منينكم الناس اللي عاد جاو مرحبا بكم اليوم كنهضروا على الفلوس كنهضروا على البينغا كنهضروا على السوينتات كنهضروا على العاقه علاش اخر نهضروا على le biz على بزاف د الحوايج alors معنا الناس دو فاس تارودان طنجه سيدي قاسم حد سوالم من l'Algérie ووهو الميريكان شفشاون très jolie ville عاد كنت فيها y a pas longtemps alors غنكملوا Ah, voilà. Il y a Mehdi avec nous. Allô Hélène, c'est Mehdi de Fesh. Khbarg. Ça va, Hamdoullah, Hamdoullah. Alors, je n'ai la question d'Yelk, Mehdi. Je n'ai pas la question d'Yelk. Euh, d'accord. La question, elle est comme suit. Donc, euh, بس يلفو ميو لان الواحد يتونجاجا في ان كريدي او لا يدير لو زيتان او لا carrément يخرج برا على البلاد ويجمع شويه ديال الفلوس وهذيك الساعه عاوتاني يدخل اوكي الوغ سي تري تري تري تري تري بون كيستيون ميرسي بوكو مهدي حيت بزاف الناس غيستافدوا منك la vie مبنيه على اربعه الحوايج الا جيت درت ان بلوس يا un cadran هنا شنو كاين كاين الكريديات اللي كتاخذ في حياتك كاينه ولا لا هنا كاين الفلوس اللي كتربح لي هي لي غوفوني كاينه ولا لا كاين هنا les économies شنو كتجمع آه، على كما كنقولوا حنا دوائر الزمان كاينه ولا لا وكاين هنا les investissements اللي كدير اوكي سي فري متفق معايا متبعني jusque-là المرفحين واخا ما عندوش سنتيم الكحل واخا كيربح ملي من الشهر تصنت معايا حيت انا pour اللي كنسميه لاباس عليه ماشي لاباس عليه حيت عنده 10 مليون ديال الدرهم ولا 100 مليون ديال الدرهم في ال compte banque لا حيت فهم هاد لو كادغون اللي غنفسر لك المزلوط كيخلص les factures كيخلص الديون ديالو ولا شاط له شي طريفة عاد كيمشي يدير ليها l'épargne ويشوف شنو يدير بها المرفح لي لاباس عليه اي غنعطي un exemple simple خد شي واحد جوج بهم واخدين 3000 درهم de salaire ياك اللي هي ماشي énorme sauf que واحد 3000 درهم واخد كريدي ديال 1500 درهم 1500 درهم كيعيش بها donc اش كيدير كياخد الفلوس كيخلص لي زوتر افون اللي هو الكريدي واللي هي راسو c'est-à-dire راسو c'est-à-dire المصاريف mais ما كيخلصش راسو اللي هو l'économie اولا l'investissement المرفحين اش كيديروا كيقول لك انا عندي 3000 غندير راسي بحال نزلت عليا الله يستر شي ضريبه وهذيك الضريبه واش دابا غدا الا نزلت عليك شي ضريبه قالوا لك يا تخلصها يا تدخل للحبس وعندك 2000 درهم ديال الضريبه واش غتلقى واحد le moyen مهدي باش تخلصها ولا لا ها آه، كتولي بزمنك منك هما اش كيديروا الناس اللي لاباس عليهم كيديروا راسهم dans هاد la position كيحسبوا راسهم بحال اللي هما بحال قلتي شي ضريبه حيت ملي كيكون عندك ان سالير كيحيدوا لك 45% بغيتي ولا لهلا يثبتوا ليك donc هما ملي كياخذوا داك السالير كيقولوا شوف النص بعدا غنحطوه de côté. وهذاك النص 25% غنديروه في ال investissement 25% غنديروه في l'économie وإلا شاط ليا شي طريقه غنبدا نطرق فيها في المصاريف اللي هي هذه فاكتوره هذا الضو هذا ما هذا ايسونس هذا هذا donc هاد l'état d'esprit حيت مهدي الا سافرتي ومشيتي ب l'état d'esprit من المغرب راه غتديه معاك واخا تمشي للخارج اي ليطا ديسبري الا بدلتيه راه خاصك واخا تبقى في المغرب راه دير لاباس حيت ملي كي واحد كيسافر مهدي la première et la dernière personne اللي كدي معاك هي راسك ما كتخليهاش في المغرب عندك يعني كيسحبك شي شي شرويطه خليتها في المغرب ما بقاتش عاجباك كدي ton identité كاينه ولا لا كدي الاعتقادات ديالك وكدي le comportement ديالك هو الاولاني كيسوقك في, في الطياره دونك لو بروبليم اي مال بوزي مهدي c'est pas واش نمشي للخارج باش ندير لاباس ولا نبقى هنا بدل ليا الدماغ ديالك وغسلوا ليا بجافيل سطل وجافيل والكراطه اي دو دوجوردي غتقول كاين هاد les 4 cadrans ما كاينيش وحدين اخرين كذبت عليك كاين 4 ساكن كادرون ما قلتوش صافي كاينين ربعه كاين شي حاجه سميتها الكريدي اللي عندي كاينه شي حاجه سميتها السوينتات اللي غنربح كاينه شي حاجه سميتها شحال الحوي الفلوس اللي غادي ندير على دوير الزمان وشي حاجه اللي غادي نستثمرها الا كانت جاتني شي همزه عندي القدر خاصني نكون intelligent باش نيكيليبري او ماكسيموم انا اللي كنهضر معاكم quel que soit الدرهم اللي كنربح 55% كنديرو de côté. سالينا شحال ما كيجيني لي غوفوني 55% de côté. سالينا باش كنبقى عندك هذيك la possibilité باش تربي الريش علاش حيت 55% الا ما ولفتهاش ما يمكنليش نطبها يمكن لك تطب شي فلوس ما عندكش مهدي et bah qu'on dire des virements permanents directement que tu zoulies l'hissab ma qu'on chouf homch ce qui fait que quand je serai flissé je suis souhaité ce qui est pour l'hissab et c'est ce que j'ai dit un tout petit salaire la vérité ma qu'on Je ne mini ou de coach et depuis Allah m'a l'a l'hissab très bien et effectivement je suis wahed qui est la poor dad rich dad il y a énormément de livres intéressants les m'kul que t'es est-ce que ça répond à ta question Mehdi super On est 1532 personnes. Ben, bimmel ça intéresse <laughs> pas mal de gens. Kifesh ben de ou ou crédit, c'est bien, ça prouve que ça intéresse beaucoup de gens. Euh, donc, nous li li li un sujet très intéressant, Les wa la le pèse, le pognon, l'argent. Et je suis curieuse de savoir, Nesli li vous êtes de quelle ville D'accord, quelle ville Alors, est-ce que c'est... Euh, voilà, c'est peut-être que l'on à un moment donné. Les numéros de téléphone, c'est 06 14 15 0007 ou 06 36 63 27 84. La team très souvent qui lance les commentaires. Lisez les commentaires pour prendre les numéros. Focus, hein, je la focus. Focus, c'est quoi C'est follow one course until you be successful. Et c'est exactement ce qu'on fait. Je vais, revenir, je vais revenir là-dessus. Avant, je vais prendre Slima, mais c'est des qasm. Et brat là, l'épargne. C'est bien. طرحوا علي الاسئله الله يخليكم في نطاق لو لايف ماشي خارج على لو لايف c'est c'est très important alors en attendant qu'on me passe le téléphone ah voilà allô oui salam alaikum وعليكم السلام alors شنو السؤال ديالك سلمى alors c'est que الو سلمى oui شنو السؤال ديالك وعليكم السلام alors شنو السؤال ديالك سلمى الو انا معاك كنسمعك سلمى شنو السؤال ديالك السؤال ديالي هو انا ça fait dix ans دابا وانا خدامه ديال 3000 درهم اها بحكم انا في مدينه صغيره يعني ما عنديش transport بزاف ما عنديش بزاف د الحوايج حتى والديا ما كنعطيهم لا فلوس لا والو mais كل شهر كنحاول نجمع كنخلي مثلا 1000 ولا 1500 كنجمعها في شهر شهر الاخر كيجي واحد الشهر اللي كنلقى راسي خسرت حتى داكشي اللي كنت جمعته كيفاش كتخسريه؟ ما شحال عجباتني ممكن ناخذها وانا مازال ما عنديش ذاك الفلوس المقاعد نعطيه بالطريق بالطريق ما عرفتش علاش الفلوس ما تبغيش تجمع <laughs> لا الفلوس ما دارت حتى حاجه انا مزوقه قبل ما تسبي فيها شي حوايج اللي هي ما, ما عندها لها حتى علاقه درتي هادشي الحبيبه ديالي درتي الحبيبه ديالي هادشي بوحدك ضربك حتى واحد على يدك alors كما قلت المهدي tout à l'heure est-ce que سلمى الفلوس اللي ما عندكش كطبيهم اه بون ah دابا الا قلت لك طبي لي فاميل اللي غنطبيهم واخا ما عندكش آه، إيه، هذا هو donc الا حسبتي راسك par exemple خديتي sur les 3000 درهم خديتي واحد القدر ديال الفلوس وحطيتيه في واحد الحساب اللي ما فيهش la possibilité تخرجيهم d'accord بحال لي كونط لي كونط ا تيرم سامعه بلي كونط ا تيرم ياك آه، ما فيهمش carte guichet je pense لا ما فيهم ماشي ما فيهمش لا ما فيهم والو ان كونطا تام كتشدي الفلوس كتمشي عند باكا كتقول له شوف بحال اللي كديري بوليسي في حياتك كتقول لي شوف دير لي واحد كونطا مع معفاك ديال العام اللي واخا نموت ونسخف ونتحربل لك في الارض ما يمكنلكش تعطيهم حيت سنيت لك واحد le document اللي كيقول لك ما يمكنليش نتصرف فيهم donc كتعاوني راسك فهمتي كيفاش لي دون تقوبه كيعاون راسو كيشري السكوتش دابا c'est des bêtises mais كنوري لك كيفاش ديري ال scotch pourquoi حيت ما فيها عيب ليسونسيل الواحد يبدا ابدا ابدا ابدا بشويه بشويه بشويه كاين انا نقول لك يا plusieurs types de de d'économies اللي خاصك ديري خاصك ديري une économie اللي بغيتي هكا جو كاس لا تيغديغ باش نبرع راسي غنمشي ندير شي سبا غنمشي نسافر غنمشي شي توينكات غنمشي هادوك ما فيها باس وخاصك une économie اللي ما تقيسيهاش واخا يجبد عليك شي واحد موس هذيك كتسمى اي الوغ باش ما تقيسيهاش انا قلت لك كاين هذوك اللي قلت لك les comptes à terme كتمشي للبنكه كتقول له شوف الله يخليك غنبدا ندير لك واحد الفيرمون اللي بغيتو ما يتقاش كيقول لك وعلى شحال كتقول لي 6 شهور عام عامين خمس سنين وديك الساعات كتسني impossible واخا تجي عنده تبكي بالدموع هكا <laughs> كيقول لك يات voilà بحال اللي قلتي كتحسري راسك d'une manière intelligente فهمتي بحال شي واحد اللي عارف راسو كيموت على الشكلاط بحق ما كيتقداش في الدار وهذيك l'envie الشكلاط كتجي من الليل الليل حتى 12 الليل ما تعيط بغيت تخرجي مع 12 الليل ما غتلقايش الشكلاط كتحمدي الله كتشبري شبر كتجلسي عليه وكتقولي ما كاينش الشكلاط راه ناكل التفاح ولا الليمون ولا ندزوها بالماء وي نو Et eh bien ça, c'est une des stratégies que tu peux faire. D'un autre côté, il y a quelque chose qui est très intéressant, les raditradats. Euh, تعاونك كما قلت قبيله هذه غنبقى نقولها طول لو لون دو لايف باش كلشي يتبعني المزلوط كيبقى مزلوط حياته كلها شحال ما مقاس غدا يعطوك الف درهم ومن الف درهم دوزي 300 الف درهم كيبقى مزلوط علاش حيت كيخلص les factures ديال الناس قبل ما يخلص راسو غنعاود نقولها لك بغيتي تبقاي مزلوطه سلمى كملي في هاد la stratégie كنواعدك غتسالي على الله علاش حيت كتخلصي الناس قبل ما كتخلصي راسك شنو هما الناس مول الذهب مول الشراوط آه، مول ال voyage مول الصباط مول الصاك مول كتخلصي الناس قبل ما تخلصي راسك اللي اختي كيضرب السطل والجفاف هي سلمى ماشي الذهبي وماشي l'esthéticienne وماشي مول les voyages. donc نخلص راسي انا دابا نمشي نحط الفليسات ونبلوكيهم ولا شاطت ليا شي طريقه نطبها حيت كما قلتها المهدي الى هذاك الفلوس نزلت عليك شي ضريبه ولا لك تخلصيها دخلي للحبس كنتي تخلصيهم وغتخلصيهم وغتحمدي الله وغتسكتي كاينه ولا لا كاينه اي بي فوالا دونك à دو جوردي tu peux commencer avec un petit montant. باش ما تجيكش القضيه صعيبه فهمتي بدي ب 50 درهم 100 درهم 150 درهم حاليا حاليا في هذا بقيت كنعطي حيت شنو كتعطي الوالده حيت شنو؟ أه، دابا مثلا فاش كنخلص آه. كناخذ مثلا اه سي تري بيان سي تري سي تري بيان سي تري بيان سي تري بيان سي très très بيان Et eh ben, en continuant comme ça, غتمشي بعيد ان شاء الله. اي tu vas voir que ملي ملي كتبغي تشوفي داك الفليسات كيتزادوا كتفرحي. علاش؟ حيت ملي كتجيك همزه انا نقول لك الفرق ما بين مزلوط وما بين اللي لاباس عليه. خدي جوج الناس عندهم لو ميم سالير. واحد كيدير هاد لاستراتيجي وواحد شكون الاخر كيدير بحالك اللي ما غاديش تبقاي ان شاء الله ديرها سي سيتادير اللي اللي اللي ربحها كياكلها. كتجي واحد الهمزه كما كنقولوا حنايا ديال الهمزه ديال شي حاجه غتشريها في ديك الساعات وغتقلبي فيها البيع وغتجيب لك واحد 20 ولا 30% د الربح اللي داير الفلوس تحت منه كياخذ كي الفرصه كيغتنم الفرصه اللي ما عندوش كيشري كلينكس يبقى يبكي كما ما تشري كلينكس وتبقاي تبكي donc بقيت تكملي تعطي الوالده 100 درهم 1000 درهم اوكي يلا تبارك الله عليك كيسكو سا ريبوندي ا تا كيسيون سلمى Oui, merci beaucoup. Super. Et à la allez, qu'on va prendre Mariam Mendalbeda. J'aime bien Allah, je standardiste, je suis centre d'appel. <laughs> Allô <laughs> Oui, Naïd Rachat, que puis-je pour vous <laughs> Oui, Mariam. Allô Mariam Je sais pas. Allô Allô Oui, Mariam. Comment ça va لاباس عليك الحمد لله سوبر آه، كتسمعني كتسمعني ياك فو ماتوندي الوغ شنو السؤال ديالك مريم سي كوا لا كيسيون ديالك الو وي وي شنو السؤال ديالك الو وي وي وي انا معاك معاك غير هضر هضر انا كنسمعك ما كنسمعكش انا كنسمعك مزيان علاش ما كتسمعينيش كتسمعيني دابا كتسمعيني وي وي وي, وي. يلا الوغ شنو هو السؤال ديالك الوغ السؤال ديالي كل شهر كيفوز السالير تنقول انا راجلي الضو الماء الكرا آه، تنقول التجارب Et j'ai eu un bon coup de pied sur ses pattes, je suis mis de la taille. J'ai une autre expérience, dans une même granule, mais j'ai eu des défis. J'ai eu des ماتت حيت ما بقاش عندها الجد باش تضرب برجليها آه. ملي كيكون واحد عنده un comportement هكا هادشي اللي كيوقع لي كتبقى هادي دازت خمس سنين دازت 10 سنين دازت 20 عام دازت 30 عام كتلقاي راسك لا غوتريت الجيب خاوي الطوان ديالك les bouteilles de كلي les boîtes de Kleenex حداك والقناطر ديال les regrets حداك ديال ها آه ويلي آه، غادي نقولوا للجايين شكون كان قالها لي من قبل الوغ غنعطيك اون اون اون اون استيس باش نخشيك في الماء دافي ياك هذه المدافي درتيها بوحدك ما احتاجيتي لياش غنعطيك دابا اون اسيس باش تخشي في المطيب اللي تخرجي جهد اللي ما عمرك تعاود توصلي ليه الوغ لا بروميير دي شوز ديجا ما يمكنلكش تبدلي شي حاجه امري ملي ما واعياش بها في خبارك كاينه ولا لا كيس كي تو بني ادم شنو اللي كيقتل بني ادم كاع الحوايج اللي ما كيشوفهمش اما الحوايج اللي كيشوفهم كيقدر يتعامل معاهم كاينه ولا لا imaginons un seul instant مرضتي وجاك الرواح غيقتلك non حيت بيسك كو نو مرضت خناين دايزه سخانه تبوريشه كنهز راسي كنمشي على الطبيب كيعطيني الدواء كنقبط الفراش يومين ثلاث ايام كندير لاباس ال cancer كيقتل مولاه ولا ما كيقتلوش علاش حقاش ما كاينش ليه الدواء ما كيشوفوش حيت ما كيشوفوش À partir d'aujourd'hui, tu vas un document Excel sur l'ordinateur. Tu vas faire les dépenses, les 300 dirhams, mais sur 3 mois, ça 100 000 dirhams ou 40 000 dirhams. Le choc, il est beaucoup plus important que 300 dirhams. Ça, c'est moi. كنواعدك من موراها غتضربي برجلك وغتخرجي غتقولي ومن بعد هذاك le montant الله يعطيك الستر ملي غتديري le montant في شهر سيغ 3 mois غتضربيه في عام وتضربيه في 10 آه، آه، سنين وتضربيه في 20 عام وتضربيه في 30 عام وشوفي شحال ديال الفلوس غتحرموا منهم راسكم وتحرموا منهم وليداتكم باش ديروا لاباس et ça je te promets pour l'avoir في ضربه بلصقه ا كونديسيون que ديريها alors est-ce que j'ai ton engagement que وتجمعيهم sur 3 mois وهذاك 3 mois ضربيه على عام وعام ضربيه على 50 ضربيه على 10 سنين 20 عام 30 عام وشوفي le montant ديك الساعات ديال الفلوس اللي غادي تكوني خسرتي في الخوه الخاوي اي رجعي ليا الخبار اسكو سافا با فيغ ان شوك بوغ توا تتبقى بحال اللي هزيتك وحطيتك جلستك فوق البوطه كان واعدك بحال البوطه جلستي فيها والله لا جلستي فيها إيه، اوكي اي بي فوالا تبارك الله عليك مريم سايتان بليزير Avec plaisir. On va prendre d'autres appels. En attendant, on est à 1500, c'est super. 1600, j'aime bien, hein, ça fait, non, non, non, 1600, mais c'est très d'une avec. Eh bien, 1600, on est fiers que ce sujet, j'aime il a vraiment, taguez-le, partagez-le, euh, dites-le à vos amis, tout le monde a envie d'avoir un peu plus de pèse, de flus, de binga, hein, de, de quoi? De money. <laughs> de money, voilà. Alors حاجه واحده اخرى اللي تعلمتها مزيان c'est ترافقت مع ما حسن مني في, ناحيه الفلوس واحد النهار et je pense que ça ça va beaucoup changer ma perception تبدلوا ليا بزاف د الحوايج في الدماغ ديالي حيت وليت كنشوف الناس كيفاش ما عندناش نهائيا le même référent ما عندناش les mêmes réflexes ما عندناش les mêmes بحال دابا الناس اللي عندهم فلوس كيوصل لشي بلاصه كيقول لك اليوم قررت غادي نخرج سيتادير كو واخد من هذيك لا بارتي ديالو ديال ليكونومي ديال ديال التبرع كيقول لك غنمشي لاحسن ريستورا وغناكل احسن حاجه اكسيتيرا دونك واحد النهار كنت مع واحد السيد هكا ان امي كي ايتي اون ميم طون ان مونتور غناكل احسن حاجه احسن مغرب وكنهضروا كنهضروا واحد الساعه يجي عنده لو كورسي ديالو ويجيب واحد لو شيك جاب واحد لي سينا جابوا un chèque هذاك le chèque اللي جابوا ليه c'est simple doit être une grosse somme. Ben, je oui, oui, je viens d'encaisser un chèque, un chèque, un chèque, le client, un je tous mes clients, le client. Donc, un an, mais je le même niveau financier que lui. Ouais, non, un بالي قلت له المباش حاجه يقول لك شي 1 مليون درهم ولا 1 مليون و درهم وانا قلت له اجي ما فيهاش قلت صواب زعما الا قلت لك <laughs> حجتك ضحكتي بزاف ما تقولش ليا شحال فيه الشكل بيان سور هاكي شوفيه انا شتو انا ندير اللهم صلي عليك رسول الله ما شاء الله كنت نصور وانا مزوقه في كتي بور ما فيزواليزاسيون سو جور لا يا كلكو شوز في الدماغ ديالي دقق تبدل واحد 16 millions de dirhams. Et là, j'ai fait, yes, je suis à la bonne place. Yes, كنرافق مع ما حسن مني yes كيغسلوا لي الدماغ وجابين yes الا هو دار 16 مليون درهم لهلا حرق فيا شي عظم حتى انا شي نهار غادي نقدر نديرو حيت الي با ميو كو مو الي با ديفيرون كو مو حيت بدلت le le la mentalité ديالي ديال c'est normal هو عنده الزهر c'est normal ربي خلقو سبيسيال سي نورمال لا في لو سوري ديال لا لا لا انا وياس ربي خلقنا هكا غير هو هذا خدمو احسن مني وانا مازال ما مخدماش مزيان تعلمي donc نرافق les gens اللي حسن مني vous êtes la moyenne ديال les 50 كونط بانك لي دايرين بكم الا le compte en banque ديالك ما عجبكش بدلي les اختي les fréquentations ديالك طلعي لي شي فوق طلعي <laughs> طلع حيت لا مويان اللي عندك ديال الفلوس في البنكه هي لا مويان ديال الناس اللي كترافق الا كترافق middle class كنواعدك بما لو كونطون بوك ديالك ديال middle class. الا انت حازق كنواعدك بما كراك لي كونطون بوك لي دايرين بك يكونوا الا درتي لاباس ومربي الريش سافو دير كو الناس اللي كترافق انا كنتعلق فين كنتفلق واخا الفلوس ما عنديش كنمشي نتلاح في الناس اللي عندهم بزاف حيت كي كيوريوني واحد دي شوز اللي ما عمرني كنت نوصلهم 16 مليون درهم كومون 16 اول مره صورته صورته انا مزاوقه فيك نصوروك وحشيتو في بسطامي قلت لهم شوفوا On est à 2000 Ouais, là franchement, le sujet du bling, Elflous, le pèse, le pognon, le money <laughs> concerne pas mal de gens. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi, Houda Dis-moi. Madame Nahid, je reçois un salaire de 5000 dirhams, 4. <laughs> او ديبي ما نكذبش عليك شويه صعيبه أه، أه. ياك ولكن من بعد كت... كتخرج مولاها إيه، كنت كنجي كنت كنخرج لو سالير ديالي كله اسبيس ياك وكنفرقو شريت واحد عرفتي شنو هو ان سيستيم دو جار عرفتي دوك ديال الميكا اللي كديري فيهم الحمص والعدس وعرفتيهم عرفتيهم هادوك ودرت خمسه ودرت فهادو فرقتهم خديت كنديرها مدام ناهد كنديرها اها Mais j'adore. Est-ce que vous avez remarqué qu'il fait euh, vous, vous développez un état d'esprit de pauvre les quatre les autres comme le Un hein, type bien. C'est pas du tout ce que j'allais dire. <laughs> Vous avez vu on est pauvre d'abord dans sa tête. Le problème, c'est pas la poche, elle Le problème, c'est d'abord la tête. Le riche, il pense abondance. Il est sûr que il est sûr que il est sûr que a des opportunités. Le il est sûr que il est sûr que euh, pauvre ou il est sûr que حيت غادي غتفرع على الرويضه وغتهرس البوطه وغيتحرق الضو باسكيلي اورينتي فاكتور Plus vous allez être orienté facture NS, plus vous allez les attirer. واش ما عمرها وقعت لك تلاقيتي مع شي واحد وعجبك وعجب une femme par exemple un homme et vous vous avez fait un ami ou غبرتيو على بعضياتكم ان مومون دوني قلتي والله الا توحشت هذيك la personne خصني نعيط لها خصني نعيط لها ودرتيها في بالك نهار يومين ثلاث ايام كيس كي سباس كيس كي سباس اولا اولا كتعيط لك آه، كاينه ولا لا واش كتقولي لها ديك الساعات ناري عمرك طويل درتكي هادي يومين وانا كنخمم فيك وكنقول خاصني نعيط لك oui ou non donc اون دوفيان سو ا كوا اون بونس Si tu penses toute ta journée, Houda, facture, charge, bills, bills, bills, facture, facture, facture, tu vas attirer plus de quoi J'ai oublié. Hein. Eh, tu vas attirer plus de factures. Oui, exactement. Mais si tu, au contraire, au début, et tu es orienté juste sur l'abondance, je d'accord كنخرج الفلوس ديالي كله espèces كله كله كله كله espèces ال salaire ديالي كله espèces كناخد 45% منه كنحطو كنقول هذا غنخلص به les charges ولي ما خلصتش هذا العام لي هاد السيمانه هاد الشهر les charges يكون هنا نخلصو نخلصهم الشهر الجاي غيدخلوا يدخلوا لي الحبس هادو غير les charges وكنفرق هذاك le reste هذاك le reste كناخد منه 10% كنقول هذا ما نقيسوش واخا ما عرفتيش يكون كيتسمى دوائر الزمان كنساه هاد 10% هذا ديال لي زانفستيسمون غدا بغيت نشري دار غدا بغيت نبدل الثلاجه غدا بغيت نشري un ordinateur بغيت ندير une formation بغيت عطاو اقترحوا عليا شي هميزه affaire ديال شي حاجه 10% كنحيدها كنقول هادو الرفاهيه غنسافر غنمشي نشري حوايج غنمشي لل restaurant غنمشي غنمشي غنمشي كان 5% كنصدقها d'accord mais ما بديتش هادو c'est mes chiffres aujourd'hui mais ما بديتش هكا بوغ ايتر تري اونيت علاش كنصدق حيت الفلوس كيكره يبقى في بلاصه وحده كيبغي الرواج ما عجزش عليه l'ennui انت اختي آه. نعم. تفرقي حياتك مع كالكان دانويو آه، جاوبيني قولها لي مقاده تفرقي حياتك مع quelqu'un d'ennuyeux Gotley, coup, je te trompe, et elle quelqu'un de très, très, très, très ennuyeux. لا ايوا اختي الفلوس حتى هو بحال هكاك الا ما روجتيهش كيقول لك هاد السيده فرانشمون قهرتني ما عندهاش les nouveautés ما عندهاش الرواج ما اوف نهار ما طاوي اختي هي غير négative. نهار ما طاوي تشكي نهار ما طاوي ما عندهاش فلوس نهار ما طاوي كتهضري على المشاكل وعلى الخلصه وعلى les crédits وعلى les factures. أيوة. الوغ كو ملي كنت كنخرج داك الفلوس اش كندير كنجمع الفلوس كندير 10% هنا 10% هنا 10 ملي كنخرج داك 5% وكنمشي نصدقها كنكون فرحانه ملي كتكوني فرحانه كو les belles choses كيوقعوا لك ملي كنجبد هذيك 10% اللي كنمشي نطبها على راسي كنمشي نقول غنضرب اليوم شي ماساج للفريع غنمشي نعرض على ناهيد ما محتاجه حتى لواحد غنعرض على ناهيد احسن restaurant نقول لها يلا اختي غنبرعك اش بغيتي تاكلي ما تشوفيش ما تشوفيش حتى الثمانات ال restaurant واخا نمشي غير مره في الشهر فهمتي كيفاش mais j'ai cultivé شي حاجه سميتها beaucoup d'énergie positive l'énergie وهذوك 45% معاك كنكون دائما ناشطه حيت كنجمع داك الفليسات وجمعتو espèces علاش حيت كنشوف داك لي جا كيعمرو كنفرح كنقول ميم شحال جمعت ديال الفلوس alors ملي كتخلصيهم ب la carte de crédit ولا كدوزهم في الفيرما ما كيبانولكش فهمتي اي اي سا نهار على نهار على نهار ولات عندي une énergie positive l'énergie positive ولات كتجيب ليا plus de gens positifs الاحداث positives et des choses اللي كنقول لك شتي دابا مشيت غيسامون غنعطيك غير واحد المثال مشيت غيسامون نيويورك ياك وتما كنت مع une copine قلت لها غنمشي نديرو شويه ديال ال shopping قالت لي واخا مشينا الما... كان واعد كنقسم لك في بالله المغازا اللي دخلت ليها كنخرج بكادو كغاتوي كادو با ماشي كيعطوني porte-clés ولا شي خروطوطو كتجي كتقول لي انت هزي صباط هزي كبوط هزي هذا وهي تقول لي صاحبتي بسم الله الرحمن الرحيم جبتي معاك شي حرز من المغرب ولا شنو ها آه، ويلي 15 عام هادي انا في نيويورك ما عمر ما هدا لي حتى واحد شي حاجه قلت ليها parce que الدماغ ديالي بدلتو بدلت j'attends toujours des belles choses غيوقعوا لي وغيجيوني دائما كل نهار كنخرج كنقول لعم الله شنو غيوقع ليا هذا الطاب اليوم لعم الله شنو غادي يجيني لعم الله شنو cadeau غيوصلني لعم الله ولكن j'apprends aussi à donner كنعطي من وقتي كوم اجوردي سور سو لايف كنعطي من ليكوت آه، ديالي من شي واحد مليون كنعطي من فلوسي على قد النفع et cetera et cetera et cetera Donc, ce que tu dois changer, c'est Est-ce que ça répond à ta question, Mouda Avec grand plaisir. On va prendre un dernier. Non On prend un dernier. Hein, non Alors, Samia, elle a dit, elle a non, non, non, non, on prend pas un dernier appel, c'est fini, c'est fini. Dommage, j'aurais voulu prendre un dernier appel. C'était très bien. On est arrivé à 2000. Est-ce qu'on a déjà, est-ce qu'on est déjà arrivé à 2000 avant ou pas oui. on a déjà. L'année dernière. Ah non, ça c'est un live. Les gens disent que c'est enregistré. C'est pas enregistré, c'est un live. Absolument pas, c'est un live. Comment je peux prouver que c'est un live J'en sais rien. Mmh. Voilà, il est 19h26 et vous avez vu la date. Donc, en fait, on a eu des gens aujourd'hui de Fès, d'Avignon, du Texas, Dallas, Knetra, Zurich, l'Italie, la France, Londres, l'Espagne, Rabat, la Belgique. Merci mille fois pour votre présence. Je suis ravie que ce live vous ait plu. Quand je vois les chiffres, je reviens les jeudis. Et à chaque fois, alors le, ce, live, à on va toujours parler de quatre rubriques. Being la la finance, le business, les relations et le développement personnel. كاين Lemet de ça a été le premier épisode on va il va en avoir beaucoup plus et euh, vous vous rappelez que je vous ai dit le meilleur investissement que j'ai fait c'est celui que j'ai fait sur moi-même et c'est le meilleur investissement parce que c'est la personne que je suis devenue, elle est laissé les gens arriver à la Et ça, c'est parce que j'ai investi sur moi, sur une chose. Le temps. Parce qu'il y a une chose qui est difficile. On a le temps. Tout le temps qu'on a, on a le temps de se faire des formations. Donc le temps qu'on a, c'est le de faire des formations. Les formations, le jour après le jour, le jour après C'est pourquoi, je vous accompagne, pour ceux qui le savent ou ceux qui ne le savent pas, on lance un séminaire. Quand vous devenez une nouvelle personne, vous réalisez grand, et eh bien forcément, votre vie ne ressemble plus du tout à la vie d'avant. C'était Nahid Rachel, notre prochain séminaire, c'est quand Je pense qu'ils vont, ils vont, ils vont vous le poster, la team, maintenant. Ils vont vous le poster sur Facebook, c'est le 24 et le 25 mars. J'espère vraiment pouvoir vous retrouver. Euh, toutes les informations sont sur notre page Facebook. C'était Head... Hein? ستي ناهي رشاد هذا هو الله يحفظكم